más sin más, yo nunca voy a parar I just wanna hold you tight and never let you go No me des solo uh Amarte más sin más, yo nunca voy a parar I just wanna hold you tight and never let you go No me des solo para I just wanna hold you tight and never let you go No me des solo uh, -oh. Amarte más sin más, yo nunca voy a parar I just wanna hold you tight and never let you go No me des solo uh, -oh. Amarte más sin más, yo nunca voy a parar I just wanna hold you tight and never let you go No me des solo